Jo no en tinc por perquè no he fet res, saps? Però molta gent no, no vol parlar perquè no vol problema, no vol que, saps? El tema dels papells, no vol que, que, que cada dues por tres que el parin al carrer, saps? Però a mi m'és igual, perquè era un amic meu, era un bon xaval, saps? I no puc callar per això, perquè és una injustícia total. Simplement. estava treballant i llavors quan he vingut al barri eh, tothom parlava de la moda i així. Jo he quedat al joc perquè no, no ho esperava perquè és un noi de la meva edat, té 27 anys i era un bon amic i clar, no podia creure que, que ha mort i a més a més que se, se, van matar els Mossos d'Esquadra del Ventrell. no, ten no tenien uh, número de placa ni res. Llavors em van cridar, va dir, em va dir un Mossos d'Esquadra un vas, li he dit, uh, vaig al carnicer a comprar carn, m'ha demanat el, la documentació, el, li vaig donar la, la documentació, em va registrar i m'ha preguntat, eh, m'ha dit, bueno, anem al grano, i jo he quedat sorprenent perquè no, no entenc la pregunta, saps? I m'ha dit, què, què em venen droga aquí? ¿Quién vende droga aquí al Vendrell? Pues le dije que primero, aunque lo supiera, no te lo voy a decir. Y segundo, eh, por lo bien que nos tratáis, no, voy a colaborar con vosotros. Y tercer, es el teu trabajo. Y vos, Madit, bueno, tendrás que ir a la comisaría con nosotros. Yo le dije, ¿por qué? Madit, porque lo digo yo, yo mando aquí. Claro, yo no volía entrar al coche. I clar, quan han, han trucat la, els reforços, han, han vingut molts agents. Imagina't una persona com jo i 10 o 12 agents de, policials que cada un pesa 80 quilos, saps? Jo estic a terra i m'han posat les esposes, posat, tot el món estava del meu, saps? No podia ni moure. I aquell, aquell agent que, que vas tindre la discussió amb ell, va posar la seva, el seu genoll al meu cap. O sigui, cada vegada que me'n recordo, o sigui, em da una ràbia que no, no, no puc controlar, saps? Ara vaig pel carrer i si el veig eh, no puc controlar perquè veu que és injust que fan i, i, i ningú es mou ni un, ni un, ni un dedo, ni una mà. S'ha de fer alguna cosa perquè si no aquesta gent seguirà així. Em van portar a l'hospital, primer. Clar, era, era, era, estiu, era estiu i jo tenia, tenia xancles, tenia un pantaló curt, però estava tot sangrant, tenia sang per als genolls, tenia sang aquí, perquè em va arrastar a terra, i em van ficar les, les esposes. Clar, quan van portar el, el d'allò eh, al metge, després em van portar a la comissaria. Y a la comisaría he visto la, la celda de, el que va a morir el Claro, y he dicho, bueno, eh, habéis matado a mi amigo, habéis matado a mi amigo, ¿por qué lo habéis matado? Y me ha dicho porque, porque ha muerto solo y se la ha buscado. Así de claro. perquè jo tenia dos, dos testimonis. Un, un noi de, que es diu Said, que tenia una carnisseria, que va mirar la, la, la, el mig de... que va mirar tot el, no tot, però va mirar una part, el que va passar, quan jo estava a terra i tot això. Hi havia un noi de Colòmbia, un noi colombià, que va, mirar, que, que va vist tot, i el dia del judici eh, estava impressionant perquè era una pel·lícula total, saps? perquè abans d'entrar al, al jutjat estava el, el meu abogat, advocat, estava parlant i somriure amb els Mossos d'Esquadra, saps? A la porta del jutjat. I, i clar, quan hem entrat, el, el jutjat no, no m'ha deixat parlar. O sigui, ha entrat l'únic testimoni que ha entrat, el, aquell, el Saïd, el que té en la carnisseria, que ha vist una part del de, que va passar. En canvi, el, el noi colombià, com no, no tenia documentació, és legal aquí a Espanya, però va perdre la documentació, no, no el van deixar entrar al noi que ha vist tot. Llavors em, em van posar una multa de quasi 900 euros, bueno, quasi 1.000 euros. És una injustícia total, simplement. Jo estic dient això perquè vull que, que tenim un problema, i un problema molt greu aquí al Vendrell, és els Mossos d'Esquadra. No saben actuar, no saben actuar sense violència. Des d'aquell dia em, em paren per tot arreu, per tot arreu. Aquest dissabte em van parar amb el cotxe, no ho entenc per què, i em va registrar el cotxe, em va registrar a mi, i em va amenaçar, perquè diuen que jo estic faltant respecte a l'autoritat i tinc que callar i agachar el, el cap i ja està. I jo no puc creure això perquè em sembla que és un país democràtic no estima un país de tercer mundista, m'entens? Jo simplement vull que, que es freni això, que, que no passi més coses com aquestes, perquè això, la violència, com diuen, porta violència, saps? No res més. thank you